Thank you. Thank you. buhatan diri mixer wala kayo na diri buhatan nagkulay ah, oh. ayos oh. kayo oh. buhatan nagkulay Thank you.